Hey, ¿qué tal chicos? Soy Luis Low Freak y bueno, este es de hecho un video bastante rápido, simplemente quiero hacer un update en cuanto a la situación que hay con los videos de Ruby. Actualmente el episodio 8, 9 y 10 ya están dados de alta en mi canal, pero lamentablemente aún se encuentran bloqueados por roster tits o, debido a, copyrights y bueno, esto tiene casi un mes que esta situación no he podido contactar a alguien de Roster que me ayude con esta situación, a pesar de que normalmente esto empezó a ocurrir durante el, todo el volumen 5. Ah, cada episodio que yo subo tengo que pedir que sea desbloqueado manualmente. Esto a través de un correo a un, a un digamos, un help desk o una mesa de ayuda que Roaster Teeth tiene, supongo que por una contratación o algo por estilo, los que revisan y desbloquean el video. Ah, debido a las fechas de finales de año y Navidad, supongo que no pudieron trabajar al respecto, lo cual lo entiendo y, comprendo perfectamente. Pero tengo un video desde el día, creo, 11 de diciembre y que pedí sea desbloqueado. Aún no lo está desbloqueado. Es el episodio 8, episodio 9 y episodio 10. Ah, este sábado el episodio 11 sale, a, sale en YouTube. Así que bueno, solamente queda esperar a que, a que Roster o YouTube desbloqueen mis videos para poder disfrutar todos juntos. Los videos están completamente editados, están completamente subtitulados, están todos <laughs> completamente listos para salir al público. Lo único que falta es que ellos revisen y autoricen el video. El cual no creo que tengan problema, ya que es básicamente el mismo concepto que tengo en todos mis videos. Así que ojalá así sea, ojalá lo hagan pronto para que ustedes también puedan disfrutar de sus videos y, no quedarme con el simple hecho <laughs> de que los videos están ahí y no los puedo hacer públicos. Pero bueno, esto es lo que está pasando actualmente, chicos. Si llega a pasar alguna otra cosa o hay alguna otra complicación, se los haré saber porque sé que este es el contenido que ustedes quieren ver. Y, y yo también lo que quiero hacer, realmente es algo que me gusta mucho. Así que bueno, yo soy Luis y nos vemos en la siguiente.